Salom salom do'stlar, men sizlar bilan TrendClub adminiman do'stlar. Xo'p, bugungi videomizda VK Tracker programmasi bo'ladi. VK Tracker programmasi bu nima uchun kerak va qanday programma deb o'ylaysiz? Bu programma, xo'p, e, bu programmada pul ishlasa bo'ladi albatta do'stlar, real holatda va любой Vepani, Kiwi, mobil aloqalarga, kartalarga o'tkazib olish imkoniyati bor, rublda bo'ladi albatta. E, va o'sha agar misol siz bu proyektdan pul yecholmasdan sizda qanaqangidir kanallar yoki saytlar bo'lsa oldinga yo'g'rilish подписка yoki layklarni ko'paytirish yoki просмотрlarni ko'paytirish imkoniyati bo'lmaydigan bo'lsa shu programma orqali siz e, o'sha vazifalarni bajarib olishingiz mumkin yig'ilgan ishlangan deb qanday deysizmi men sizga hozir ko'rsatib o'taman ho'p mm, bu proyektda misol uchun vk одноклассник youtube twitter gmail tiktok va ko'p misol telegram like har xil e, saytlarni misol uchun yurgizish e, imkoniyati bor albatta zarabotka bo'limiga o'tamiz bu proyektda накрутка qilish imkoniyatlari bor layklar ko'p narsalar hokazo hokazo men hamma narsani tushuntirib o'taman do'stlar kelinglar hozir zarabotkadan boshlaymiz zarabotka bo'limini bosamiz do'stlar zarabotka bo'limini bosamiz hozir bizni shotimizda 0.93 kopeyk bor ko'rib turganlaringizdek mana hozir zadaniya keldi zadaniyani ko'rib turibsiz nol yigirma besh kopeyk zadaniyalar kelishni bir boshlasa mm, cheksiz keladi aslida bu mm, shunaqangi vaqti bo'ladi bu proyektni o'zini soatlari o'zini vaqti bo'ladi mm, ekranigiz to'lib ketadi zadaniyalarga shunaqa paytlar bo'ladi o'sha paytda misol uchun pul ishlash imkoniyati juda yam ko'p bo'ladi va siz har doim aktiv holatda mana shunday ochiq holatda ekraningiz mana shunday okno ochiq holatda bo'lsa zadaniyalar kelaveradi aslida kelinglar mana shu zadaniyani bajarib yigirma besh kopeykani hozir olib qo'yib qo'yamiz do'stlar shotimizga ho'p twitterda dedi ha bu yopiq sayt ekan demak e, o'rta o'rtada yuztadan bittaga mana shunaqacha holat bo'ladi buni x qilib yopamiz ho'p e, hozir tushuntirib o'taman do'stlar bu proyekt to'g'risida e, ancha yil oldin ham bir e, boshqa kanallarimizda e, video darslik qilib o'tilganda mana ochilgan nimasi bor ekan yigirmanchi yilda o'ninchi yigirma to'qqizinchi числоda ekan o'sha payti ham mana общий summa ko'rib turibsizlar shu bir yuz sakson sakkiz rubl o'sha paytda ishlangan mana ko'rib turibsizlar yuz sakson sakkiz rubl ishlangan bu bir yarim soat yoki boringki ikki soat ichida balki shunaqa vaqtda shunaqa juda ko'p muddatda ishlanmagan bu proyektda qancha ko'p o'tirsangiz shuncha ko'p zadaniyalar keladi aslida mobil ilovalari ham programmalari bor mobilnida yana ham ko'p zadaniyalar tez kelaveradi оповещение holatda keladi sms bo'lib sizga bildirib turadi zadaniya keldi bajarib qo'ying degan оповещение narigi kelaveradi do'stlar mana shunaqa holat do'stlar bu oldingi mana hozir ko'rib turibsizlar bu ana shu proyekt to'g'risida video darslik tayyorlanyapti do'stlar e, chunki bu proyektda e, o'zimizni o'zbek auditoriyada juda kamdan kam insonlar foydalanadi lekin bu proyekt siz uchun foydali aslida nimaga deysizmi bu proyektda misol uchun pul ishlab turib o'zingizni youtube kanallaringiz tiktoklaringiz va vk saytlariz odnoklassnik saytlaringizni просмотрlarini obunachilarini e, ko'paytirish imkoniyati juda ko'p qanday desangiz men hammasini hali ko'rsatib o'taman unda qanaqangi savollar bo'lsa kommentariyada do'stlar izoh qoldirib o'taveringlar bu savollarga albatta javob olasizlar javob bo'ladi kanalda yangi bo'lsalaring obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar layk bosib videoni qo'llab quvvatlaysizlar degan umiddaman men intro pintro tayyorlab o'tirmayman do'stlar yoki qanaqangidir reklamalar qo'yish u qiyin narsa emas men o'sha narsaga o'ylanganim uchun prямой video darslik qilib tayyorlayapman do'stlar shuning uchun e, hozir bizga zadaniyalar e, kelishi kerak edi nimagadir hozircha zadaniyalar mana kelyapti yana o'sha ekan deyman bilmadim ko'ramiz ho'p yo'q mana aka zadaniyani o'qib olish kerak misol uchun retinki zapis deyapti retinki zapis mana misol mana shunaqa holat bo'ladi retinik qilish kerak retinikdan keyin plak bosib qo'ysak ham bo'ladi mana bosib turib kanalımızda Twitter mana shunaqangi holat qilish kerak bo'ladi ularni qanday ulash kerak desangiz men sizga hozir ko'rsatib o'taman ko'rganlaringizdek shotimiz ko'payyapti подпишитесь на аккаунт deyapti kanalga obuna bo'lish mana shunday bosiladi kanalga obuna bo'lish kanalga obuna bo'lish подписаться ko'rib turganlaringizdek подписаться qildik va shunday qaytamizu проверить bosamiz do'stlar ko'rganlaringizdek shotimiz ko'payyapti layk qo'yish kerak deyapti like ham qo'yamiz ham qo'yamiz mana do'stlar like qo'ydik like'ni bosdik va qaytamiz va проверить qilamiz do'stlar zadaniyalar cheksiz keladi aslida e, u zadaniyalar qanday keladi ulolmayapmiz degan savollarga mana shu joyda mana shu joyda nastroyka bo'limi bor mana shu nastroyka joyida masalan youtube kanalni ulash kerak bo'ladi e, kanalingizni imini url adresini kiritasiz обновitni bosasiz bo'ldi sizni kanalingiz ulandi xohlasangiz o'sha kanalingizda misol uchun oldinga yurg'izish uchun obunachi like просмотр ko'paytirmoqchi bo'lsangiz shu kanalingizni o'zini shu joyda reklama qilish imkoniyatlari ham bor men buni e, sal keyinroq ko'rsatib o'taman do'stlar e, bitta youtube emas bu yoqda twitter odnoklassnik vkontakte misol uchun tiktok ko'rib turibsizlar telegram misol uchun manakay e, zen reddit mana shu proyektlarda pul ishlash mana shularni hammasini bir biriga biriktirib ulashingiz kerak bo'ladi ulashingiz kerak bo'ladi misol uchun misol mana shunaqa holatlarda o'sha saytlardan registratsiyadan o'tgan bo'lasiz o'sha url adresini shu joyga kiritib qo'yasiz xolos sizdan qilinayotgan ish shu bo'ladi va zaraботка bo'limiga bosamiz kompyuter holatida bo'lsa zaraботка bo'limiga bosib tursak mana shunaqa holatda mana оповещение kelaveradi rus tilida deyapti сообщество qilamiz kanalda hozir Топ Кингс, э, поставить лайк, запись лайк, вот поставить лайк, пожалуйста, просто это был команд. Питер. Так. Группа Гапуш Леш, Группага qo'shilish, misol группага mana bosdim, группага qo'shilish. Va shu joyda проверить qilamiz do'stlar. ko'rib-turganlaringizda hisobimiz ko'payyapti bu zadaniyalar kelaveradi misol uchun u boshida sekinlik bilan kelishni boshlaydi keyin va cheksiz to'xtamaydi u kimlardir shunaqa proyektlarda pul ishlash real holatda bu do'stlar hech kimni aldash yoki bir narsa emas bu aslida shu mana shu proyekt to'g'risidagi hamma qanaqa ulanish to'g'risidagi ssilkalar video video programmalar ssilkasini shu video ostida kommentariyada описанияda qoldiraman do'stlar kimda kimga kerak bo'lsa bemalol o'tib registratsiyadan o'tib ishlash imkoniyatlari bor do'st shunday qilib mana ko'ryapsizlar zadanyalar kelyapti bu zadanyalarni bajarish uchun mana shunaqangi holatlar bular juda qiyin narsa emas aslida mana shunday ko'rib turganlaringizdek podpisatsiya qilish kerak yoki like bosish kerak deyapti shu xolos aslida bular juda qiyin narsa emas ba'zan yana kelaveradi misol uchun mana hozir ko'rib turibsiz ikki rubl bo'ldi nechida daqiqani ichida kelaveradi misol uchun youtubedan kelayotgan zadaniyalar aslida bular bir rubl ikki rubl e, to'qson kopeyk ana shunaqa holatlarda bo'ladi bir kunda ular juda ham ko'p keladi aslida hozir qandaydir biz video tayyorlagan tayyorlamoqchi bo'lgan paytimiz stadion kelishi kamroq bo'lyapti do'stlar mana shunaqangi holat e, keyingi videoroliklarda ko'rishamiz do'stlar keyingi videoroligimiz ham vk trayekt proyekti e, bo'ladi lekin unda ishlangan pulni e, obunachi ko'paytirish просмотр layk va hokazolarni tushuntirib o'taman do'stlar nastroykani to'g'irlab olish asosiy mana shu nastroyka bo'limida bo'ladi do'stlar ko'rib turganlaringizdek mana shunaqa holatda mana hamma narsani yondirib qo'yiladi aslida youtube hamma narsalar biriktiriladi url url manzil orqali faqat boshqa hech narsa qiyinchilik so'ralmaydi misol uchun siz youtube kanalingiz bor url manzilini olasiz youtube misol uchun mana shu nastroykaga bosasiz mana shuni youtube mana shu yerda imiya degan joyga shunday kirsangiz o'z kanalingizni nomi bilan hamma narsa chiqib keladi do'stlar o'qiy narsa emas aslida ho'p keyingi video roliklarda ko'rishamiz do'stlar xayr sog' salomat bo'ling kommentariyada har xil izohlar farqi yo'q hammasiga javob beramiz do'stlar